tumeweka pale pesa shilingi bilioni ishirini na tano. Tuko na mradi wa Ruiru tu ambayo pia tumeweka karibu bilioni ishirini tukitafuta namna ya kuhakikisha kwamba watu wote wa Kiambu wanapata maji. Ndio dunia ya Kenya ikisonga mbele, Kiambu inatangulia. Ndeguo kana tikuo tunakubaliana vile vile hapa Kiambu tumejenga technical training colleges zingine mpya sita hapa Kiambu, ndio tuhakikishe ya kwamba watoto wa Kiambu vile vile wanasomea ufundi na teknolojia wewe nani usikie hiyo story. Sijui kama tunakubaliana, tunakubaliana. Bas boss, eh, tumekubaliana. Mimi nasimama hapa mbele yenu leo kuwaambia vile nilisema pale Kirinyaga siku ya mashujaa ile mpango yetu ya Big Four ambayo bwana Kitendawili alikuja akasambaratisha. Mimi na waahidi mambo ya ajira ya vijana, mambo ya kilimo, mambo ya matibabu, tutaunganisha Big Four na hii bottom up, ndio tuhakikishe ya kwamba tunatimiza ahadi zetu kwenu kama watu ambao mulitupatia nafasi ya uongozi. Tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Na mimi nawaambia hiyo mpango ya bottom up tumesema agenda priority number one ni kuhakikisha kwamba hawa vijana hawa vijana wa Kenya wako na certificate, wako na diploma na degree Hawa ndio priority yetu ya kwanza mwaka ujao. Tunaweka bilioni mia moja katika miradi na mipango itakayopatia hawa wangwana ajira. Priority number one. Nyinyi mnanielewa? Priority number two, tunahakikisha ya kwamba wafanyabiashara hawa wote ambao wanasumbuliwa na mashailok wengine wamekopesha pesa kwa Fuliza, wengi wamewekwa huko kwa CRB. Tunaweka hazina maalum ya micro, small and medium enterprise kuinua biashara ya wale walio chini katika ajenda ya bottom up. Naelewana ndugu zangu? ya kitendawili kuwa kandidati yetu. Sisi tunawaambia mtajua, hamujui. Mi nauliza nyinyi watu wa Witeidhie, mi nawauliza sisi tulipanga 2013 tukaunda serikali tukajenga reli tukajenga mabarabara tukaunganisha stima, tukajenga matiti tena tukaunda serikali 2017 watu milioni nane. Yaani mnataka kuniambia kwa hawa watu milioni nane imekosekana mtu ya sisi kuunga mkono mpaka waende wakodeshe mtu ya kitendawili atakuja kuwa kandidati yetu? Hiyo ni madharau nani? Hiyo ni matusi bwana, haiwezekani hiyo. Ama ni aje? Hiyo ni matusi ama ni aje? Yaani ati sisi tumeishiwa na akili, ati tumeishiwa na mpango, mpaka ikawa ni mtu akitendawili. Ah, my friend, hapana, hapana, hapana, hapana, hapana. Ah, hiyo watu hapa, hiyo ni madharau bwana, haiwezekani. Ama ni aje? tunakubaliana? Sisi hizi ni watu tumejipanga, si chama ni UDA, si form ni hasla Nation, si mpango ni bottom up, na si candidate ndio huyu. Bado iko stori gani ingine? Tumekubaliana. Hebu nione wale wanasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Ah, bana, hapana. Hapana, hawa watu wametudharau mbaya sana, wametudharau mbaya sana. Ama ati saa hizi, ati saa hizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, wamesha ama wameenda ODM na sisi wengine si tumeama tumeenda UDA. Si sasa hii Jubilee tu ifungwe ama namna gani? Sasa wanatusumbua ya nini? Ati sijui wanataka kutufukuza. Mnatufukuza kutoka wapi na nyinyi tayari mlienda ODM? Bure kabisa hiyo watu. Sijui kama tumeelewana Waiteithie. Negwo. Tuehamwe. Tuko pamoja. Sasa hata nyinyi mkiona hii kazi mimi nimefanya na uhuru. Ule mtu ya kitendawili atajua mahali ya kuja kuanzia eh? Mtu ya tipi msijui tiala la ria. Sasa ria iko nini kwa hii dunia? Sisi hatu <laughs> anyway, lakini tuwasamee, si namna hiyo. Haya, wapi George Koimburi? Wapi mbunge wa hapa? Wapi George? Ah, we George, panda hapa. si mnajua huyu mungwana aya aya aya aya aya aya ah, asanteni sana UDA UDA UDA tunasema sisi zote ni maasra tunataka serikali ya asra munapenda William Ruto Unapenda William Ruto? Hebu nione kwa mkono wale wanasema William Ruto kabisa kabisa. Siku hii ya leo ni siku ya kimataifa hapa kwetu Juja sub county, sababu tuko na mgeni ambaye nyinyi wenyewe mulinituma niweze kumuleta hapa Weteithie mumefurahia kuona William Ruto nyumba itu nä mwakena nä kuona ruto å thiå guo thiå he må ndå å ngä rå wa må rehera ruto nä arä må ndå å ngä rå wa må rehera ruto nataka kusema hivi oda nataka kusema hivi siku ya leo our deputy president siku ya leo tunahitaji kukupea mashida zenye tuko nazo hapa kwetu Juja, na kama sisi ni viongozi tutahakikisha ya kwamba tumekupeleka State House uwe president wa jamhuri ya jamhuri yetu ya Kenya. Ni wagapi wanasema Uhuru aende, Ruto aende State House? Wagapi wanasema Ruto aende State House? utaende State House. Asanteni sana, tunaenda pale kwa uwanja tuweze kuongea na wananchi wa Juja. Mbarikiwe sana. William Samoei Arap Ruto, karibu Juja, karibu mara ingine. Aya, tuko na viongozi wengi hapa hapa. Niko na Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Hapa niko na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Huyu niko hapa ni Karongo Dhang'wa. Hapa niko na Jango Wainaina. Weta hivi, eh, wata hivi, tufanye hivi. Nani hayo? Ni wangapi wamefurahia kuona William Ruto rais wa tano akiwa hapa Wetainie? Ni wangapi? Wacha nione kwa mkono. Haya, haya, haya, dakika moja tu munipatie. Hai, hai, nipatiani dakika moja. Nataka kusema hivi, wakati nilisikia UDA na nikaitwa nisimame gavana na UDA, na nyinyi ndio watu wangu, nataka mnionyeshe kwa mkono kama mnataka Wainaina wajangu wasimame na chama ya UDA, na mimi najua bosi ako hapa, wacha nione kwa mkono, wacha nione kwa mkono hapa, ati Jago asimame gavana na chama ya UDA. UDA ndio form. Nikisema UDA mniambie bottom up. UDA UDA nikisema bottom up mniambie UDA bottom up bottom up. Asante, asante, asante, asante. Tumeweka pale pesa shilingi bilioni ishirini na tano. Tuko na mradi wa Ruiru tu ambayo pia tumeweka karibu bilioni ishirini tukitafuta namna ya kuhakikisha kwamba watu wote wa Kiambu wanapata maji. Ndio dunia ya Kenya ikisonga mbele, Kiambu inatangulia. Ndeguo kana tikuo tunakubaliana vile vile hapa Kiambu tumejenga technical training colleges zingine mpya sita hapa Kiambu, ndio tuhakikishe ya kwamba watoto wa Kiambu vile vile wanasomea ufundi na teknolojia wewe nani usikie hiyo story. Sijui kama tunakubaliana, tunakubaliana. Bas bos eh, tumekubaliana. Mimi nasimama hapa mbele yenu leo kuwaambia vile nilisema pale Kirinyaga siku ya mashujaa ile mpango yetu ya Big Four ambayo bwana Kitendawili alikuja akasambaratisha. Mimi na waahidi mambo ya ajira ya vijana, mambo ya kilimo, mambo ya matibabu, tutaunganisha Big Four na hii bottom up, ndio tuhakikishe ya kwamba tunatimiza ahadi zetu kwenu kama watu ambao mlitupatia nafasi ya uongozi. Tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Na mimi nawaambia hiyo mpango ya bottom up tumesema agenda priority number one ni kuhakikisha kwamba hawa vijana hawa vijana wa Kenya wako na certificate, wako na diploma na degree Hawa ndio priority yetu ya kwanza mwaka ujao. Tunaweka bilioni mia moja katika miradi na mipango itakayopatia hawa wangwana ajira. Priority number one. Nyinyi mnanielewa? Priority number two, tunahakikisha ya kwamba wafanyabiashara hawa wote ambao wanasumbuliwa na mashailok wengine wamekopesha pesa kwa Fuliza, wengi wamewekwa huko kwa CRB. Tunaweka hazina maalum ya micro, small and medium enterprise kuinua biashara ya wale walio chini katika ajenda ya bottom up. Naelewana ndugu zangu? kusema ya kwamba wanataka kutukodeshea ati mtu ya kitendawili kuwa kandidati yetu. Sisi tunawaambia mtajua, hamjui. Mi nauliza nyinyi watu wa Witeidhie, mi nawauliza sisi tulipanga 2013 tukaunda serikali tukajenga reli tukajenga mabarabara, tukaunganisha stima, tukajenga matiti, tena tukaunda serikali 2017 watu milioni nane. Yaani mnataka kuniambia kwa hawa watu milioni nane imekosekana mtu ya sisi kuunga mkono mpaka waende wakodeshe mtu ya kitendawili atakuja kuwa kandidati yetu? hiyo ni madharau nani? Hiyo ni matusi bwana, haiwezekani hiyo. Ama ni aje? Hiyo ni matusi ama ni aje? Yaani ati sisi tumeishiwa na akili, ati tumeishiwa na mpango mpaka ikawa ni mtu ya kitendawili. Ah, my friend, hapana, hapana, hapana, hapana, hapana. Ah, hiyo watu hapa, hiyo ni madharau bwana, haiwezekani ama ni aje? Tunakubaliana sisi ni watu tumejipanga, si chama ni UDA, si form ni Hustler Nation, si mpango ni bottom up, na si candidate ndio huyu. Bado iko story gani ingine? Tumekubaliana. Hebu nione wale wanasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Ah, bana. Hapana, hapana. Hawa watu wametudharau mbaya sana, wametudharau mbaya sana. Ama ati saa hizi, ati saa hizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, wameshahama wameenda ODM, na sisi wengine si tumehama tumeenda UDA. Si sasa hii Jubilee tu ifungwe ama namna gani? Sasa wanatusumbua ya nini? Ati sijui wanataka kutufukuza. Mnatufukuza kutoka wapi na nyinyi tayari mlienda ODM? Bure kabisa hiyo watu. Sijui kama tumeelewana Waiteithie. neguo tuehamwe. Tuko pamoja? Sasa hata nyinyi mkiona hii kazi mimi nimefanya na Uhuru, ule mtu ya kitendawili atajua mahali ya kuja kuanzia eh? Mtu ya tibi msijui tiala la ria. Sasa ria iko nini kwa hii dunia? Sisi hatu <laughs> anyway, lakini tuwasamee, si namna hiyo. Haya, wapi George Koimburi? Wapi mbunge wa hapa? Wapi George? Ah, we George, panda hapa. Si mnajua huyu mungwana? Haya, haya, haya, haya, haya. Ah, asanteni ah, sana UDA, UDA, UDA. Tunasema sisi zote ni maasra tunataka serikali ya hasra. Munapenda William Ruto, munapenda William Ruto. Hebu nione kwa mkono wale wanasema William Ruto kabisa kabisa. Siku hii ya leo ni siku ya kimataifa hapa kwetu Juja sub county, sababu tuko na mgeni ambaye nyinyi wenyewe mulinituma niweze kumuleta hapa Weteirie. Mumefurahia kuona William Ruto nyumba itu nä mwakena nä kuona ruto å guo thiå he mundu ndå å wa må ruto nä ari mundu ndå å wa ruto nataka kusema hivi Oda, nataka kusema hivi, siku ya leo our deputy president, siku ya leo tunahitaji kukupea mashida zenye tuko nazo hapa kwetu Juja, na kama sisi ni viongozi tutahakikisha ya kwamba tumekupeleka State House uwe president wa jamhuri ya jamhuri yetu ya Kenya. Ni wangapi wanasema Uhuru aende, Ruto aende State House? Wangapi wanasema Ruto aende State House? Ruto aende State House. Asanteni sana, tunaenda pale kwa uwanja tuweze kuongea na wananchi wa Juja. Mbarikiwe sana William Samoei Arap Ruto, karibu Juja, karibu mara ingine. Aya, tuko na viongozi wengi hapa hapa. Niko na mheshimiwa Ndindi Nyoro hapa, niko na mheshimiwa Rigathi Gachagua, huyu niko hapa ni Karongo Dhang'wa, hapa niko na Jango Wainaina weteithie eh, weteithie tufanye hivi nani hayo ni wangapi wamemfurahia kuona William Ruto rais wa tano akiwa hapa Weteithie? Eh? Ni wangapi? wataniona kwa mkono. Haya, haya, haya, dakika moja tu munipatie. Hai, hai, nipatiani dakika moja. Nataka kusema hivi, wakati nilisikia UDA na nikaitwa nisimame gavana na UDA na nyinyi ndio watu wangu. Nataka mnionyeshe kwa mkono kama mnataka Wainaina wajangu wasimame na chama ya UDA, na najua bosa ako hapa. Wacha nione kwa mkono, wacha nione kwa mkono hapa. Ati Jago asimame gavana na chama ya UDA. UDA ndio form. Nikisema UDA mniambie bottom up. UDA UDA. Nikisema bottom up mniambie UDA. Bottom up. Bottom up. Asante, asante, asante, asante. Tumeweka pale pesa shilingi bilioni ishirini na tano. Tuko na mradi wa Ruiru tu ambayo pia tumeweka karibu bilioni ishirini tukitafuta namna ya kuhakikisha kwamba watu wote wa Kiambu wanapata maji. Ndio dunia ya Kenya ikisonga mbele. Kiambu inatangulia. Neguo kana tiguo? Tunakubaliana vile vile hapa Kiambu tumejenga technical training colleges zingine mpya sita hapa Kiambu, ndio tuhakikishe ya kwamba watoto wa Kiambu vilevile wanasomea ufundi na teknolojia. Wewe nani usikie hiyo stori? Sijui kama tunakubaliana, tunakubaliana. Bas bos Muslim, eh, tumekubaliana. Mimi nasimama hapa mbele yenu leo kuwaambia vile nilisema pale Kirinyaga siku ya mashujaa, ile mpango yetu ya Big Four ambayo bwana Kitendawili alikuja akasambaratisha. Mimi na waahidi mambo ya ajira ya vijana, mambo ya kilimo, mambo ya matibabu, tutaunganisha Big Four na hii bottom up ndio tuhakikishe ya kwamba tunatimiza ahadi zetu kwenu kama watu ambao mulitupatia nafasi ya uongozi. Tunakubaliana jameni? Tunakubaliana? Na mimi nawaambia hiyo mpango ya bottom up tumesema agenda priority number one ni kuhakikisha kwamba hawa vijana hawa vijana wa Kenya wako na certificate, wako na diploma na degree. Hawa ndio priority yetu ya kwanza mwaka ujao. Tunaweka bilioni mia moja katika miradi na mipango itakayopatia hawa wangwana ajira. Priority number one. Nyinyi mnanielewa? Priority number two, tunahakikisha ya kwamba wafanyabiashara hawa wote ambao wanasumbuliwa na mashailok, wengine wamekopesha pesa kwa Fuliza, wengi wamewekwa huko kwa CRB. Tunaweka hazina maalum ya micro, small and medium enterprise kuinua biashara ya wale walio chini katika ajenda ya bottom up. Naelewana ndugu zangu? kitendawili kuwa kandidati yetu. Sisi tunawaambia mtajua, hamjui. Mi nauliza nyinyi watu wa Witeidhie, mi nawauliza sisi, tulipanga 2013 tukaunda serikali, tukajenga reli, tukajenga mabarabara tukaunganisha stima, tukajenga matiti tena tukaunda serikali 2017 watu milioni nane. Yaani mnataka kuniambia kwa hawa watu milioni nane imekosekana mtu ya sisi kuunga mkono mpaka waende wakodeshe mtu ya kitendawili atakuja kuwa kandidati yetu? Hiyo ni madharau nani? Hiyo ni matusi bwana, haiwezekani hiyo. Ama ni aje? Hiyo ni matusi ama ni aje? Yaani ati sisi tumeishiwa na akili, ati tumeishiwa na mpango, mpaka ikawa ni mti ya kitendawili. Ah, my friend, hapana, hapana, hapana, hapana, hapana. Ah, hiyo watu hapa, hiyo ni madharau bwana, haiwezekani. Ama ni aje? tunakubaliana? sisi sisi ni watu tumejipanga, si chama ni UDA, si form ni hasla Nation, si mpango ni bottom up, na si candidate ndio huyu. Bado iko stori gani ingine? Tumekubaliana. Hebu nione wale wanasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. Ah, bana, hapana. Hapana, hawa watu wametudharau mbaya sana, wametudharau mbaya sana. Ama ati saa hizi, ati saa hizi wanasema ati ile mabaki ya Jubilee. Sasa wanatusumbua na Jubilee nini? Jubilee tayari iliisha na wao ndio walimaliza. Si hawa watu wote wanajifanya bado wako Jubilee, wamesha ama wameenda ODM na sisi wengine si tumeama tumeenda UDA. Si sasa hii Jubilee tu ifungwe ama namna gani? Sasa wanatusumbua ya nini? Ati sijui wanataka kutufukuza. Mnatufukuza kutoka wapi na nyinyi tayari mlienda ODM? Bure kabisa hiyo watu. Sijui kama tumeelewana Waiteidie. Negwo. Tuehamwe. Tuko pamoja. Sasa hata nyinyi mkiona hii kazi mimi nimefanya na uhuru. Ule mtu ya kitendawili atajua mahali ya kuja kuanzia eh? Mtu ya tipi msijui tiala la ria. Sasa ria iko nini kwa hii dunia? Sisi hatu <laughs> anyway, lakini tuwasamee, si namna hiyo. Haya, wapi George Koimburi? Wapi mbunge wa hapa? Wapi George? Ah, we George, panda hapa. si mnajua huyu mungwana. Aya, aya, aya, aya, aya, aya. Ah, asanteni ah, sana UDA, UDA, UDA. Tunasema sisi zote ni maasra, tunataka serikali ya hasra. Mnapenda William Ruto. Unapenda William Ruto? Hebu nione kwa mkono wale wanasema William Ruto kabisa kabisa. Siku hii ya leo ni siku ya kimataifa hapa kwetu Juja sub county, sababu tuko na mgeni ambaye nyinyi wenyewe mulinituma niweze kumuleta hapa Weteithie mumefurahia kuona William Ruto nyumba itu nä mwakena nä kuona ruto å thiå guo å thiå he må ndå å ngä må rehera ruto nä arä må ndå å ngä rora må rehera ruto nataka kusema hivi oda nataka kusema hivi siku ya leo our deputy president siku ya leo tunahitaji kukupea mashida zenye tuko nazo hapa kwetu Juja, na kama sisi ni viongozi tutahakikisha ya kwamba tumekupeleka State House uwe president wa jamhuri ya wa jamhuri yetu ya Kenya. Ni wagapi wanasema Uhuru aende, Ruto aende State House? Wagapi wanasema Ruto aende State House? the State House. Asanteni sana, tunaenda pale kwa uwanja tuweze kuongea na wananchi wa Juja. Mbarikiwe sana. William Samoei Arap Ruto, karibu Juja, karibu mara ingine. Aya, tuko na viongozi wengi hapa hapa. Niko na Mheshimiwa Ndindi Nyoro Hapa niko na mheshimiwa Rigathi Gachagua, huyu niko hapa ni Karongo Dhang'wa, hapa niko na Jango Wainaina. Wacha hivi, wacha hivi, tufanye hivi nani hayo? Ni wangapi wamefurahia kuona William Ruto rais wa tano akiwa hapa hivi? Ni wangapi? Wacha nione kwa mkono. Haya, haya, haya, dakika moja tu munipatie. Hai, hai, ni dakika moja. Nataka kusema hivi, wakati nilisikia UDA na nikaitwa nisimame gavana na UDA, na nyinyi ndio watu wangu, nataka mnionyeshe kwa mkono kama mnataka Wainaina wajangu wasimame na chama ya UDA, na mimi najua bosi ako hapa, wacha nione kwa mkono, wacha nione kwa mkono hapa. Ati Jago asimame gavana na chama ya UDA. UDA ndio form. Nikisema UDA mniambie bottom up. UDA UDA nikisema bottom up mniambie UDA. Bottom up, bottom up. Asante, asante, asante, asante.